Saga Stars. Hit Maker. Eh, hey, machozi ulimwaga nikikuangalia, alinifanya nishindwe kukuachilia. Uliniguza roho nikakuona malaika, kanimba unisamehe Safari yako ya upole kanimaliza, ukiondoka moyo wangu ukavunjika, furaha zangu kwako zinagawika, kukupenda unisome Stress za nini? Depression ya nini? Maisha siligi, natakuwe na mimi. Oya, minakuyele ulivumilia vingi, maumivu chungu na maneno mengi mengi kwa yote siwezi kupinga, na mimi naweza ikanifikia hata akitokea niambie, kambu takuwa mimi upendo kwa moyo na mwili, nikakuchora tatu, kwamba kukupenda ni kosa nilofanya. Baby let me say I'm sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. I'm lonely, lonely, lonely, lonely, lonely. I need you, need you, need you. I'm sorry, sorry, sorry, sorry, so long, oh, No, no, no, no, no, no, no, no, no. I need you, I need you, I need you, babe. Finally, sunset. me. kukamilika hadi siku ya mwisho wataponizika kama kukupenda ndo kosa liofanyika fanyo nisame busala zako na upole kadhalika ni waza viwezi vikavunjika najua yazoleki yakimwagika fanyo nisame unamaliza wiki nyumbani ufiki simu yangu upigu kobisi na rafiki mbona nakushukuru amenivumilia vingi, hadi siku zenye sikuwa na shilingi. Ni wasi siwezi kupinga, maana mimi ni mwanadamu na inatokea kuteleza, ila ningeonekana mjinga ningeikana gramu, namini hata Mungu singeweza kupendeza. I'm sorry, sorry. I need you, I need you, baby.